mo dé o èmi bàbá lẹ́gbá ni o ẹ ti mọ̀ pé tí ìbá ti dé bẹ́ẹ̀ mo mú ròyìn ayọ̀dé ni o. ìròyìn ìdùnnú àǹtí wa tí wá sáfẹ́jì ni o àǹtí wa tí wá sáfẹ́jì. wọ́n ń káàbò tó lọ fún lọ́n fún wọn lọ́n fún wọn aṣọ wọn dùn tó yìí ní tìbí a You are a liar. You don't leave my wife, my soul, my sweetheart, my only woman. Aṣọ tó dùn ní tìbí, aṣọ wọn dùn tó yìí, igi tó yẹn ẹ lè fi rí mi sórin. Àwàlà wúlò. Ah! dule fili zorin. oh my god. shut up that's an insult. ah wọn ń káàbọ̀ tó celebrity wa celebrity wa lójú wa. na was you my dear. is it your business. oh my god. wọn tiẹ̀ ní ẹ̀skẹ́ tiwa hey, máa pọ̀ o olórí burúkú ni ọ. ìyá you for talk am since now. ó pọ̀ o àwọn ọmọ ìgboro yẹn wá sọ pé ó pọ̀ wọn ni ó pọ̀. gbórí rẹ ò pé. ọ̀ní ọ̀ní ta ló sọ pé kò pọ̀ kẹ o ó máa pọ̀ o ó pọ̀. ó yẹ màtí yíwa. Mm-hmm. ẹ máa sọ pé mo sọ fún yín o àwọn gan gbádùn rẹ̀. When I look at you one would think you are mature but your brain is like that of a fowl.